баллистикалык маятник аркылуу октун ылдамдыгы кандай аныкталат байкайлы ок чыгаралы экранда ок ящик тарапты көздөй багыталганын көрүп турабыз ок ящикке тийди жана аны кыймылга келтирди жип четтеди ок жана ящиктин аракеттешүүсү абсолюттук серпилгичсиз октун энергиясынын бөлүгү жылуулукка кетти огу бар ящик кыйшайып жана системанын кинетикалык энергиясы потенциалдык энергияга өттү бул учурда оордук күчү гана жумуш аткарды жип тараптагы күчтүн жумушу нөлгө барабар себеби бул күч которулушка дайыма перпендикулярдуу октун ылдамдыгын көбөйткөндө жиптин четтөө бурчу көбөйөт эгерде октун ылдамдыгы дээрлик чоң болсо анда ал ящикти уруп өтөт дагы андан азайган ылдамдыгы менен чыгат ок жана ящиктин аракеттешүүсүн абсолюттук серпилгичсиз дегенге болбойт ящиктен уруп чыккан ок бир нече кинетикалык энергияга ээ бул учурда ящиктин кинетикалык энергиясы өтө көп эмес жип өтө чоң бурчка деле кыйшайбайт бул учурда биз октун ылдамдыгын аныктабайбыз себеби ящик менен аракеттешүүгө чейинки жана андан кийинки аракеттешүүсү бизге белгисиз